everybody. This is my story. This is what I feel every day. So lonely. In my city, I am alone. मैं ही न जानूं कि मैं हूँ कौन I love you lady please be mine जो हाँ तू कर दे then I'll be fine in my city I am alone मैं ही न जानू कि मैं हूँ कौन I love you lady please be mine जो हाँ तू कर दे then I'll be fine जानू कि मैं हूँ कौन I love you lady Please be mine जो हाँ तू कर दे then I'll be fine मौसम आज तो बड़ा बेकरार है ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है कर ले इश्क बाजिया दिन ही चार है दिन ही चार है खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बिछाया है अपना दिल तो दिन हो चाहिए